Dzień dobry. Mam na imię Beata. A ja jestem Ewa. Jesteśmy trenerkami opalania natryskowego w firmie Onyx. Dziś pokażemy Wam na naszej modelce Paulinie, jak uzyskać wspaniałą opaleniznę właśnie tą metodą. Niezbędny nam do tego będzie primer, płyn brązujący oraz urządzenie opalające marki Onyx. W swojej ofercie mamy również bieliznę jednorazową, ale dziś Paulina zdecydowała się wystąpić w stroju kąpielowym. Do dzisiejszego opalania dobrałyśmy dla Pauliny odcień Onyx Ultimate. W naszej ofercie posiadamy również odcienie Light, Medium, Dark, Extreme oraz Ultimate Plus. Latem największą popularnością cieszą się odcienie od Dark do Ultimate, natomiast w okresie zimowym klientki najczęściej wybierają odcienie jaśniejsze od Light do Dark. Produkty firmy Onyx dostępne są w opakowaniach litrowych, ale mamy także specjalne o pojemności 200 ml, które można zakupić jako tester, by sprawdzić dany odcień. Opalanie natryskowe to sposób na wspaniałą opaleniznę zaledwie w kilka chwil. Sprawdza się zwłaszcza, kiedy Twoja klientka ma w planach ważną imprezę, wesele, ślub czy też bal karnawałowy. Nawet jeśli zadzwoni do Ciebie i powie, że chce być opalona jeszcze dziś wieczorem, mamy dla Ciebie super produkt – Onyx Speed Tan. Działa natychmiastowo i zapewnia wspaniałą opaleniznę zaledwie w 2 godziny. Odcień płynu można dopasować do każdej karnacji i rodzaju cery. Dodatkowo naturalne, delikatne składniki zawarte w produktach marki Onyx nie powodują podrażnień. Opalenizna, którą otrzymujemy, wygląda naprawdę naturalnie i zdrowo, a skóra jest odżywiona. Możesz zaproponować swojej klientce także opalanie częściowe – np. samej twarzy, dekoltu czy nóg. Opalanie natryskowe jest wspaniałą metodą do optycznego wymodelowania sylwetki lub zamaskowania niedoskonałości cery, takich jak piegi, naczynka widoczne czy też przebarwienia. Jest także wspaniałą alternatywą dla osób, które nie mogą korzystać ze słońca ani z solarium. Opalanie rozpoczynamy od dokładnego pokrycia ciała, najpierw primerem, czyli płynem odtłuszczającym skórę, następnie nanosimy wybrany odcień płynu brązującego. Urządzenia marki Onyx pozwalają na idealne rozprowadzenie kosmetyku na skórze. Dodatkowym ułatwieniem jest brązowy kolor płynów, więc od razu widzisz efekt na skórze i nie musisz obawiać się, że rozprowadzisz produkt nierównomiernie. Dla jeszcze większego komfortu należy wysuszyć skórę klientki strumieniem ciepłego powietrza. Preparat wysycha w ciągu 7-8 minut, a efekt jest widoczny natychmiast. Już jedna sesja opalania natryskowego daje efekt pięknej wakacyjnej opalenizny. Przekonajmy się. Monika, jak Twoje wrażenia? Super, świetny efekt. Jak mam dopiero od wakacji wróciła. Paulino, dziękujemy i zapraszamy następnym razem. Dziękuję, do zobaczenia. Dla każdej kobiety piękny wygląd to podstawa a dzięki kosmetykom Onyx wyglądasz i czujesz się świetnie. Stosując kosmetyki firmy Onyx, opalnizna utrzymuje się od 7 do 14 dni w zależności od rodzaju skóry. Znika powoli i równomiernie. Pamiętaj, aby Twoi klienci byli zadowoleni, Ty sama musisz być profesjonalna w tym, co robisz. Jako trenerki opalania natryskowego jesteśmy do Twojej dyspozycji. By skontaktować się z nami, wystarczy wejść na stronę opalanienatryskowe.pl. Do, do zobaczenia. zobaczenia.